Cat gold guys okay. Hai guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak makan aiskrim Terbaru keluaran Nestle Iaitu KitKat Gold dan juga Oreo Sebelum ni Kit Kat ni dah ada keluar Kit Kat biasa Aku tak rasa pun sebab rasa orang cakap manis Tapi yang gold ni aku nak cubalah rasa kot-kot Ada rasa kayangan tu Rasa emas hmm, Nak rasa lah aiskrim emas macam mana Untuk Kit Kat gold ni harga dia RM4.50 Dan juga untuk Oreo ice cream ni, biskut ni RM4.90. So far aku rasa aku tak ada lagi buat video aku makan ice cream, Kan? Sebab selalunya susah makan. Satu pun benda tu aku habis. Apa lagi nak makan? Dua. Hari kita unboxing dia guys. Macam ni. Dia punya teksturnya. Macam mana ni? Kita unboxing lah dulu Kalau cair simpan balik okay. Wow Nice Oreo Nampak ni Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alaikum Kita nak mula yang mana dulu Oreo Ni macam nampak dah nak cair Nampak ha Okay marilah Bismillah Aku tak tahulah kuliah habiskan ke tak Sedap. Makin aku gigit, makin terkeluar dia punya cream tu. Tapi dia tak terlalu manis pada aku. Biskut ni mestilah tak kalah crispy sebab dia jadi ice, dah dibekukan jadi ice cream. Tapi tak ada Okay lah nice lah Tak ada lah dia terasa macam lemah sangat Habis. Sedap Rasa Oreo hmm. <laughs> Try ni Kit Kat Gold Hari kau rasa emas Macam mana rasa, rasa emas Mari kita cuba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rasa apa ni? Luar ni popcorn ni caramel. Manis lah. Ni manis. Ada rasa susu kuat juga. Kan? Caramel tu pun kuat. Dah cair dia ni. Hmm. Susah dah cair. Masak ke semua. Tunggu. Oke, okay, habis judul, habis wow. Amazing. Kalau aku nak beli lagi tak, takut sebab manis sangat untuk aku. Bila ni pula. Tiba. Macam Oreo ni okey lah, sedap lah. Tak ada lah, tak sedap, sedap. Sebab dia uh, just nice, rasa dia tak ada manis sangat. Ni okey. Rasa dia okey tapi dia macam manis lebih manis sikit lah untuk aku. Tapi boleh makan lah. Nampak kan aku boleh pergi habis. Tapi nak makan. Selalu-selalu tak kot. Okay. So. Combination ni. Sesuai lah rasa dia. Ada rasa susu, rasa caramel. Macam-macam rasa dia. Uh, ah, itu je lah kot video aku, aku untuk hari ni. Saja-saja nak sebab dah lama tak buat video kan. So, kita cubalah makan aiskrim. Dua sedap je pada aku. Okay. Tapi, kalau level manis tu, yang ni memang manis lah. Dia ada rasa macam crunchy-crunchy juga de uh, dekat sepihan luar. Aku rasa caramel dia kot. Macam rasa jagung-jagung pun Sebab mungkin popcorn, caramel sama macam tu kan. Sekelap, rasa nest pun ada. Rasa susu ada. Ha, macam-macam lah. Rasa, rasa dia. Okay, itu sahaja untuk video aku kali ni. kali dah aku ulang ni. Uh, pada yang baru singgah, jangan lupa untuk subscribe. Tekan butang subscribe, okay. Dan juga tekan butang notification all to all. Supaya tidak terlepas daripada notification video-video terbaru daripada video channel aku. Walaupun aku pun malas nak upload video. Okay, dan jangan lupa untuk like video ini. Okay, bye.